એણે કેટલી મહેનત કરી હશે એટલે અભિનંદન આપું છું રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી તરીકે આપું છું સમાજના આગેવાન તરીકે તો આપું છું પણ સમાજ આ નક્કી કરે ને કે આવી પ્રતિભા સમાજમાં છે હું નથી માનતો કે સમાજને આ કાર્યક્રમ થયા પહેલા આખા સમાજને ખબર હોય કે અભિજીત નામનો કોઈ દીકરો આટલું સુંદર મજાનું પુસ્તક લખે એ આખા સમાજને ખબર નહીં સમાજના પાંચ આગેવાનો આ જ દેખ લે આ જ કામ એવી રીતે કોઈ સારા ચિત્રકાર હશે કોઈ સંગીતકાર હશે કોઈ લેખક હશે આખો સમાજની પ્રતિભા આખા સમાજ અને મને ખૂબ આનંદ થયો કે સમાજની એક દીકરીની પુસ્તિકા પણ અહીંયા વિમોચન થાય અને એક દીકરાની પણ પુસ્તિકા વિમોચન થાય ખૂબ સરસ લખાયું છે મેં બંને પુસ્તકો વાંચ્યા અને બોલનારો માણસ ગમે તેટલું સારું બોલે એનું આયુષ્ય ચિરંજીવી ન હોઈ શકે એનું આયુષ્ય અલ્પજીવી હોય ગમે તેટલા સારો શબ્દો બોલાય થોડી વાર અસર રહે એ પતી ગઈ પરંતુ લખાયેલું પુસ્તક એ ચિરંજીવી હોય પેઢીઓની પેઢીઓ એક પુસ્તકને વાંચતી હોય એવું બનતું હોય છે આપણા દાદાએ ખરીદેલું પુસ્તક આપણા કબાટમાં પડ્યું હોય આપણે પણ વાંચતા હોઈએ છીએ જાડેજાને ખૂબ મારા વતી અભિનંદન આપું છું કે સરસ પુસ્તકનું એમણે નિર્માણ કર્યું છે વિવિધ ક્ષેત્રમાં દીકરા દીકરીઓ પ્રગતિ કરે એવી શુભકામનાઓ આશાએ